Czy warto mieć profil firmowy na Allegro? Jeśli sprzedajesz coś online, na przykład tak jak ja, notatniki i książki, to potrzebujesz jakiejś platformy. Możesz postawić własny sklep, podpisać umowę z firmą obsługującą płatności elektroniczne i działać niezależnie. Na przykład sprzedając notatnik za 100 zł w swoim sklepie miałbym około 2 zł kosztów obsługi kart, a na Allegro mam około 9 zł prowizji. Sporo. Jednak przy mojej skali biznesu mimo wszystko wybrałem Allegro. Mam dwa osobne profile. Jeden na zakupy prywatne, drugi firmowy. Co warto wiedzieć? Po pierwsze, nie musisz zakładać nowego profilu. Możesz przekształcić prywatny w firmowy, no i od razu masz wtedy ładną historię i na przykład 100% ocen pozytywnych. Po drugie, Allegro to dobre ceny wysyłki, na przykład około 8 zł za paczkomaty i bezpłatne przesyłki zwrotne. Na to jest ważne dla kupujących. Po trzecie, Twoi klienci mogą też kupować przez Allegro bez rejestracji. Na no to jest dla nich szybkie i wygodne. Reasumując, Allegro to dla jednych dobre uzupełnienie własnego sklepu online, a dla innych przyzwoita alternatywa. Zatem warto wziąć pod uwagę firmowy profil na Allegro.